काटने के बाद कितना कुछ अच्छा लगेगा और ये तो शुरू करते हैं शुरू हमें करना है सेंटर से एकदम सेंटर से शुरू करना है हमें